Vadimas ieško, kągi čia nupirkti. Va, matėjai? Didžiuliai viršui. tokie mažesni žaisliukai daugiau, nu, tokių. Kas, didesnių tokių rekvizitų nematau, kad būtų skydas koks nors. Tu gali savo kepurę nupirkti. Kepurės nenoriu, kad būtų koks kardas. Tai va, nieko nenupirko žmogutis, o taip norėjo. Žaisliuko norėjo. Rimtos parduotuvės. Bet aš jums sakau, jis tiesiog neįsivaizduoja, kokia bus kaina aš iki pažįstu savo vyrą, bet jis savęs taip nepažįsta. Na? Ko? Nu, nu, Gimtadienio nu. proga nori dovano savo. Aha. Einam į Subway pavalgyti. Vyras pasakė nešiuoti ir viską filmuoti. Nu, ne viską, kas įdomu. Sakė viską, tai dabar viską filmuoti. Tai dabar keturias dienas filmuosi be perstojo. Norėtų. Subway. vaikščiam, kad aš jaučiu, kad man kojinės susišė. <laughs> jaučiu, kad vienas pirštas išlindė. Gerai, kad ne probatą. o, gal man šlepą nusipirkti. Tai dabar žmonių perka kažką, gimtadienio progą. Susitarėm, kad gimtadienio progą mes tiesiog važiuojam palisėti kažkur. Ir dabar jis man sako, tu man dovaną turi ar ne? Ir dabar zyzė o jis žino, kad aš mane šitie dalykai labai nervuoja. Bet specialiai, kaip sako, dabar reikia kažką jam nupirkti. Biški vėjas pučia vakare. Vakare beje atšalo, konkrečiai atšalo, kokie 5 laipsniai turbūt skirtumas tarp dienos temperatūros ir vakaro. Dabar yra šiaip 7 valandos vakaro, kaip ir pas mus temsta maždaug tokiu pat metu. Pagaliau suradom, žiūrėkit. Bet čia nes labai mažiau. Kažkas panašaus, tuoj parodysiu jums. Žiūrėkit. Toras. Kapitonas Amerika, Hokai, Black Widow, Halkas iš par, e, paralelinės turbūt visatos kažkokios, Daredevil, nežinau kas, nepamenu kaip šitas. Šitie vat kieti, žiūrėkit. Game of Thrones. Посушка аж говорю, могу пожить, Mortal Yra John Snow. O John Snow man patinka. Startiekas visą seriją Startreko. Storas koks komiksas. Nu? The Golden Age Superman. O tenais yra Batmanas. Suicide Squad, žiūrėkit kaip atrodo realiai. Hm. <laughs> Va, kaukės. žiūrėkit, pamenat e, Sin City filmą? Kaip storis, žiūrėkit kokybę. Geras. Nu, papai, čia nes be cenzūros. Bet kokias turi, nes sveria kokius 8, 7, 8 kilus. Daugiau nei mūsų bagažas? Rimtai? Neįsisikrovė? Nusipirkai ir, ir tiesiog negali nusivežti. Tarzan, čia kūsnis. Toj salėje žai, žaidžia žmonės. Tiesiog, man atrodo, galima ateiti ir pažaisti. O, žiūrėkit, bet kūlas. Žiūrėjot filmą, beje, žiauriai geras filmas, galvoju, toks šūdas bus, bet toks geras buvo iš tikrųjų. Kokybė nereali. Realiai tai atrodė, kad jau kaip ir vakaras, bet vienoj vietoj mažai buvo žmonių ir mažai judėjimo. Bet kas čia nais vyksta? Kosmosas, pasižiūrėkit, kaip jie arti čionais važinėja. Aišku, šitie stulpeliai kaip ir saugo, bet nežinau, kiek jie saugo. Nastė filmuoja stories. Bet čia žiauriai, žiauriai didelis judėjimas. Ir tu eini, realiai, ant tiek užterštas oras, tu kvepuoji ir kvepuoji pastoviai anglies dvidegonių. Dvidegonių. Ieškom antros parduotuvės. Čionais vieną dovaną turim. Ieškom antros parduotuvės komiksų. Kažkur netoliese turėtų būti. Nežinau, ar matos, einam biškerčiau priekin. Čionais mes buvom dieną, čionais viena iš pagrindinių turbūt gatvių, nes čionais labai didelis judėjimas, čionais e, Springfield, Zara, ten Pull&Beer ir taip toliau, čionais dažniausiai tik tai drabužių parduotuvės, o čionais, tikiuosi, perduoda jums gerai vaizdą. Čionais, man galvoju, kas čia per nesąmonė, o čionais yra laipsniai. Tai šiuo metu, kaip suprantu, yra 16 laipsnių. Kur 16? 15. 15 ir dar vienas birods. 16. Na, nu čia žiūrim, kaip užsikri nu, gerai. 15 su pusė. Man labiau panašu į 15 su pusė. Pavyzdžiui, pačiam pačiam Barcelonos centre yra Volkswageno, Volkswageno autosonas. Nu, Turanas nieko įdomaus, bet žiūrėkit, kas čia tokio. XL1, kažkoks prototipas. Atrodo žiauriai gerai, bet aišku, tas, nežinau, man tas ženkliukas Volkswagen, nors ir pats vairuoju Volkswagen, man jisai viską gadina. Bet šiaip atrodo cool. Galiniai ratai pasireik. Galinių ratų nėra, kaip e, aerobo filme. Neblogai atrodo. Nu, čia golfas, nu, o, kažkas įdomaus, čia, na, žiūrėkit, Beatles kažkokia įdomi komplektacija. A ne? Jo. Pas mus miesto centre nesurasi autosaloną. Nu, pasakau, pas juos šiek tiek kitaip, reikia priprasti, kad parduotuvės vienokios, išdėstymas šiek tiek kitoks visko. draugai. Žiūrėkit, kokio įdomumo suradau čionais Barcelonai. Aš šiaip nesu didelis mėgėjas Coca-Cola ar Fanta, dažniausiai geriu tik tada, kada kebabą valgau arba kokį burgerį. Žiūrėkit, Fanta yra Fruit Twist. Fanta yra Lemon. Fanta yra Strawberry and Kiwi. Fanta yra uh, Exotic vanta yra, kurią jau įkaliam grinai e, vynogių sultis. Yra mednas kažkaip vadinasi ir man atrodo ir viskas. O to Coca-Cola žiūrėkit, kokia yra. Čionais, uh, e, ot, sin kofein, tai čia su kofeinu ar be kofeino, nežinau, bet kažką su kofeinu. Aš manau, kad su. Su kofeinu. Nes šiaip įprasta kola nebūna su be kofeino. Yra, kofeino. yra ten kofeino. Jo? jo Paprastai kola yra? Taip. Po to yra kola vanilė. Nu ir čerį kažkada, man atrodo, pas mus irgi būdavo. Tai va tokių gėrių galima surasti iš tikrųjų. Ir kaip... Nu, kažin ar gėriai visų pirma? Nu, ta prasme, gėriai atitinkamai jau. Prieš tai matėm ką. Red Bull yra, jeigu pas mus yra Summer Edition, tik tai geltonas, tai čionais buvo oranžinis ir raudonas, abu du šūdas. Yra Monsteris, Reap kažkoks naujas Monsteris, kažkokie tai įdomus. Nu, ta prasme, kažkas įdomus iš tikrųjų, bet fanto labai daug. Šiandien mano gimtadienis. Tai viską išgersi dabar? Viską išgersiu ir dar prirūkysi. Į varom, varom į kalnus šiandien, į Montserrat kažkokį tai kalną, viską pamatysit.